desde mi accionar. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y es, no es quién eres en el interior, son tus actos los que te definen. Es una frase que también se utiliza en la película de Batman. Y eso es, o sea, uno finalmente es lo que hace. Entonces es eh, ser cuidadoso. Eh, hay una frase final que de pronto puede sonar un poco fuerte, aplicarla en el mejor sentido de la palabra y es el sentido común, lastimosamente el menos común de los individuos. Entonces es invitarlos a activar ese sentido común, a saber que no somos los únicos dentro de un espacio que compartimos, eh, que en este caso es la sala de profesores, por ejemplo, o que son las clases, ¿cierto? Como tenemos compañeros contiguos donde... Eh, debemos también respetar esos espacios del compañero. Si bien la clase a veces puede prestarse para actividades donde eh, se dé, digamos, entre comillas, una especie de desorden, pues tener en cuenta también cómo afectamos a ese, a ese compañero de, enseguida o contigo. Eh, como ejercicio final, ya para pasar a otra actividad comestible, vamos a realizar la ficha número 3. Y también como es costumbre, Vamos a finalizar con la, actividad, la evaluación de la actividad que a algunos se les entregará la física. Y algo más, sí, pues yo sí opino que esa parte técnica, la evaluación que es escrita, pues con mucho respeto, es la evaluación que hay que mostrar. Pero en última instancia, desde el sentir de nosotros ¿qué queda para cada uno de ustedes? La sonrisa, el verlos ahora en la sonrisa, en esas cosas. Eso es el regalo real, la evaluación. Si alguno de ustedes quiere compartir desde la palabra en este momento del trabajo.